よしとりあえず入るぞ エロいエロいけど熱いえうまいけどもう限界だクリもなんか別のところが限界って感じだなお前お上呪文を強めにかけてくれ きにサラマンダー